hello welcome friends Microsoft Excel के बाद ये ओपन ऑफिस कैल्क है और कैल्क को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है ठीक है तो एक ऐसा तरीका जिससे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आता चला जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो बने रहिए हमारे साथ साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूँ जो भी लोग लाइव क्लास से जुड़ते हैं टैली की जो लाइव क्लास चलती है शाम को सात बजे से टैली की लाइव क्लास चलती है तो आप सारे लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा है और आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो बहुत आसान भाषा में हमारे साथ जुड़ करके समझ सकते हैं ठीक है आप सीधा सीधा आपको जॉब मिल जाएगी इसकी टैली की बेस इसकी मेरी पूरी गारंटी है आप जुड़ते रहिए और सीखते रहिए ठीक है इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डेटाबेस और एसक्यूएल इन सब की क्लासेस जो है संडे को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा ऑर्गेनाइज करते वक्त आपको बता दिया जाएगा कि किस किस समय पे क्लासेस होंगी आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं ठीक है तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरियल नंबर आ गया है ठीक है यहाँ पे हमने नाम लिखा है और यहाँ पे क्या करता हूँ इसको ड्रैग करवा देता हूँ यहाँ से पकड़ते हैं इसको ड्रैग करवाते हैं यहाँ तक ड्रैग करवा दिया ना अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर लिख दिया ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं R A J U Raju लिख दिया एंटर किया यहाँ पे फोर आ रहा है ऑटोमेटिकली देखिए थ्री वाला छोड़ के फोर आ रहा है अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ जेड ओ वाई ए यहाँ पर एक और नाम लिख दिया हमने तो यहाँ देखिए सिक्स आ जा रहा है अगर यहाँ पे जाते हैं तो अब यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ G A U R A B Gaurav लिख दिया यहाँ पे थ्री ऑटोमेटिकली आ रहा है ये कैसे पॉसिबल हुआ ऐसा हो सकता है यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं K U N D A N एक और नाम लिख दिया हमने और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आता चला जा रहा है ये पॉसिबल कैसे हुआ ओपन ऑफिस कैल्क में इसी की बात आज हम करेंगे तो चलिए आते हैं इसको समझते हैं पहले तो हम ये पूरा डेटा इरेज कर देते हैं ये जो हमने लिया ना ये पूरा ही डेटा मैं इरेज करने वाला हूँ उसको यहाँ से हटा करके और डिलीट कर दूंगा सीधा सीधा डिलीट बटन प्रेस करते हो और ये सबको डिलीट कर देते हैं अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है यहाँ F2 करके आपको दिखा भी देता हूँ देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है ठीक है तो अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे ये जो इफ है ना इफ का ही फॉर्मूला आपको यूज करना है ठीक है लेकिन एक चीज एक बात का बहुत ध्यान देना है आपको वो क्या है वो ये है कि आपको सेमी कोलन देना है कॉमा नहीं लगाना है अगर आप एक्सेल में काम करने के आदि हैं तो आप बार बार सेमी कोलन के बजाय कॉमा ही लगा देंगे तो ये कॉमा नहीं देना है यहाँ पे यहाँ पे आपको सेमी कोलन ही देना है ये ध्यान देना है बस ठीक है अगर इतना आपने ध्यान दिया तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी ठीक है तो ये इफ लगा दिया हमने इफ अब यहाँ पे इफ तो दे दिया यहाँ पर ये जो है इसका सिलेटस क्या है मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं देखिए ये बी वन है फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए is not equal to not equal to यानी यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने इज नॉट इक्वल टू दे दिया है ऐसे कंडीशन में यहां पर प्लान एक बार डबल डॉट कोट्स को ओपन कीजिएगा फिर क्लोज कीजिएगा फिर लगाइएगा कॉमा फिर यहां रो का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं तो ये रो का फार्मूला यूज कीजिए क्या कॉमा एक्सेप्टेबल है मैंने पहले ही बताया था कॉमा नहीं लगाना है ठीक है मैं मैं भी एक्चुअली यूज करता हूं तो यहाँ पे आपको सेमी कॉलम देना है ये ओपन ऑफिस क्या है ठीक है ओपन ऑफिस में जब भी देना है तो सेमी कॉलम देना है एग्जाम्पल लिखना है सेमी कॉलम लगा के लिखना है ठीक है यहाँ पर आप ये ये जो ऊपर वाला सीरियल नंबर है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ठीक है ये हो गया सेलेक्ट अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है कॉमा लगाना है डबल डेट को ओपन करना है फिर क्लोज करना है ब्रैकेट को क्लोज कर देना है इस तरीके से आपको करना है फॉर्मूला समझ में आ रहा है इतना कॉमा के बजाय कॉलम देना है ये ध्यान रखिएगा कॉमा मत लगाइएगा बार-बार कॉलम देना है यहाँ पे सेमिकोलन ठीक है अगर कॉमा दे देते तो क्या होता है यहाँ पे कॉमा दे देते एक भी जगह कॉमा देंगे तो एरर आ जाएगा तो देखिए एरर 508 आ गया 508 आ गया आ गया ना तो आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देना है सेमिकोलन देना तो जैसे यहाँ पे सेमिकोलन नहीं दिया था तो सेमिकोलन दे देते एंटर करते हैं यहाँ देखिए आंसर आ गया आपका अब ये आंसर आया क्या यहाँ पे कुछ लिखता हूँ नाम टाइप करता हूँ लाइक यहाँ पे एक नाम टाइप किया मैंने इंसर्ट ठीक है नाम टाइप किया यहाँ पे serial number one automatically insert हो गया यहाँ पे दूसरा नाम टाइप करता हूँ ठीक है यहाँ पे सुनील टाइप करता हूँ सुनील ये लिख दिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पर अभी हमने ड्रैग नहीं किया इसको ड्रैग कर देते हैं जहां तक ड्रैग कर देंगे वहां तक ये आता चला जाएगा अब देखिए अब यहाँ पे लिखता हूँ G A U R A B Gaurav लिख दिया एंटर किया तो यहाँ पे थ्री आ गया ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं लोकेश एल ओ के ई एस एच ये लोकेश लिखा एंटर किया तो यहाँ पर देखिए फोर आ गया इस तरीके से आप सीरियल नंबर इंसर्ट कराते चले जाएंगे ठीक है यहाँ पे लिख दिया V I S H N U Vishnu ये लिख दिया आपने तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आता चला जा रहा है ठीक है यहां पे देखिए P R I Y A ये लिख दिया हमने तो ऑटोमेटिकली ये सीरियल नंबर भी आता चला जा रहा है उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये सीरियल नंबर इंसर्ट कराना है तो क्या इंसर्ट कराना है कैसे इंसर्ट कराना है ठीक है ऑटोमेटिकली ये आएगा तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट सेक्शन में बताइएगा thank you for watching this video